саламат сұрайды рұқсат саламатсыз ба екен саламатсыз бақытжанның шілдерден бересіздер ме екен біз береміз тура келдің айт сен айтпайсың айт міне майке кешіресіз мындай негизи жашоодо ар кандай нерселер кыска кыска айт кыска баке негизи мындай жашоодо көп нерселер болуп атат билесиз го бек кыскараак э байке акча керек болуп атат туура келдиңер биз э, автоломбард kg он беш жылдан бери уже иштеп э, атып серьезный компания катары элдин көбү бизди уже жакшы жагынан билип калды көп болсо отуз мүнөттүн ичинде келишим түзүп кассадан ақша ала бересіңдер бірок бірок машина бізде қалыш керек ой мейлі майке қала берсін машина деле ақша бересіз деп жатыр қала берсін мақұлбыз мақұлбыз мына бүтті байке машинаны қарап тексеріп бүттім машинаны тексеріп оценка қылып кассаға кіріп ақшаны ала беріңіздер мақұл бүтті машина ушул мынаки ачкыч болса мына чоң рахмат все а? э жакшы келип турбуз болуптур а неме анан тиги аялымды залогко таштабай эле коеюнчу алып кете берейин э кет тиги бас кет сатып турам дедим жок мен